čas. Skvěle. Tak aby ti to dlouho vydrželo. Tak snad abych já dlouho vydržel. Na první předání půjdeš se mnou. Sejdeme se na bohoslužbě ve čtyři odpoledne. Přímo na bohoslužbě? Co na to Bůh? Ten má dost práce s modlitbama mojí matky. Takže nemůžu nic zkazit. to seru, Umřít můžeš vždycky. vyznejme své hříchy. Ten za náma má zbraň. Kryje nám záda. obrazu a podobenství své. A proto máme žít podle svaté vůle tvé. Ty napravo jsou taky naši. Se nám ale pěkně rozrůstají počty věřících. My však často nedbáme Ty neznám. A své volnými činy rušíme Neměli jsme si zdít něco nenápadnějšího? Prosím něco jako půjčochy proti křičovým žílám. A se svatou tvou vůní sjednocení směli podíl vrátí na tvém království. Prosím o první čtení z písma svatého. Ezechiel, kapitola 25, verš 15 a 17. Tak to praví panovník hospodin. Protože se filištinští ukrutně měli z příčiny pomsty, nenáležitě se vymstívajíce, loupíce zlostně a z houbu úvodíce z nenávisti starodávní. A tak vykonám při nich pomsty veliké káráními, zuřivými a zvědí, že já jsem hospodin, když uvedu pomstu svou na ně. To bych si s dovolením vzal. Jak si ti lízátko. To jste fakt posrali! No, No fakt posrali! Ale no to... Nech mě pejt. Nikdo o tom nevěděl, nečekali jsme, že... Tak očividně věděl. A nebyl to nikdo jiný než... Než? Než náš starý, dobrý, známý. tím budeš dělat? Tři deci krve, ty nikdo nezastaví, až potečou mi z očí, já poženu se dá. Tři deci krve, ty zraní moji duši, když zalehnou mi uši, já poženu se dá. Tři deci krve, ty nikdo nezastaví, až potečou mi z očí, já poženu se dá.

Satan. Ten... Kam si myslíš, že jdeme? Sem už nepomůžeš. Musíme najít toho hajzla. Ty snad nechceš pomstit tu svoji? To snad kdyby pro mě znamenalo tolik, co pro tebe každý jiný než já. jsme se tu sešli. Já tam nedošáhnu. Čau. Čau, čau. No, you. tady zůstal.